सब एक नंबर का है पगली दो नंबर का नहीं कमाते हम अजी सब एक नंबर का है पगली दो नंबर का नहीं कमाते हम और जाके कहीं और लाइन मार फालतू की चीज पर पैसे नहीं उड़ाते हम